Hi guys, this is Rachit from Rachit Fish Keeper. Today our topic is German Shepherd, the difference between pure breed and the mixed breed. So let's get started. इसको पहली बार जर्मनी में ब्रीड किया गया था कैप्टन मैक्स वोल ने 1899 में इसका पर्पस था फॉर हर्डिंग ये ओरिजिनली अल्साटियन बोलते थे ये इनका अल्सास शहर के ऊपर नाम था और ये जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पे शहर था और 1925 में इसे रीनेम कर दिया गया था और इन्हें जर्मन शेफर्ड बोलने लगे जर्मन प्योर मेल का वेट 30 से 40 के होता है और फीमेल का ये देखिए 22 से 33 आपको गैप भी पता चल जाए ये और ये मेल है और इसकी हाइट है 60 से 65 सेंटीमीटर मेल की और फीमेल की है 55 से 60 सेंटीमीटर और इनका एज ग्रुप है 9 से 13 ईयर मैं आपको बताता हूँ कि आप प्योर जर्मन शेफर्ड कैसे पता कर सकते हैं एक तो अपने प्योर में ये स्लोप ज़्यादा अच्छा होता है आप देख सकते हैं पीछे से ये चलते हैं और आगे से होते हैं और ये प्योर नियर ना ये मिक्स ब्रीड है इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं इसका स्लोप कम ऊंचा है और इनके ईयर्स में इनके ईयर्स के ऊपर गैप कम हो है कमजोर होते हैं इनमें ज़्यादा गैप और इनके आप ये देखो पंजे देख सकते और इनकी टैन बॉडी होती है मतलब इनके कलर का देख सकते हो आप डिफरेंस ये देखो इसके लाइट ब्लैक है और ये ब्राउन भी लाइट है इसके डार्क ब्राउन है और कलर ब्लैक भी ज़्यादा डार्क है और इनकी कुछ जो ये तेल होती है ये जैसे जैक की कर्व है जैकेट ऑफ ये देखो इसमें राउंड सर्कल है तो जो प्योर ब्रीड होती है उसमें सर्कल इसकी जैसे इसकी जो पूछ है ये बिल्कुल सीधी है ये फीमेल जर्मन शेफर्ड है इसका साइज भी छोटा होता है मेल से और इसकी वेट भी कम होता है आप देख सकते हैं इसके कर्व इसकी भी जो टेल है ये बिल्कुल स्ट्रेट है इसमें बिल्कुल भी राउंड नहीं है और आप ये देखिए ये जर्मन शेफर्ड मिक्स इसमें देखिए आप टैन बॉडी कम है इसका पेट थोड़ा फेडिड है और इसकी जो जो टेल है उसमें राउंड है कर्व है इसे आप प्योर ब्रीड नहीं कह सकते इसके कारण गैप है जो ये जर्मन शेफर्ड ब्रीड है ये यूटिलिटी डॉग्स है यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इनके एक साल में दो बार बाल चलते हैं तो एक शूटिंग केयर करनी पड़ती है वैसे इतना ज़्यादा भी केयर नहीं ठीक है बस बाल चढ़ते हैं